Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air du dimanche. Comme vous ne le savez peut-être pas, nous, les agents de bord, nous détestons les passagers. Oui, vous, qui volez dans nos avions. On ne vous aime pas. Du tout. Alors, aujourd'hui, découvrons ensemble comment nous nous plaisons à vous faire souffrir. Commençons avec le plateau repas. Vous pensez choisir en toute objectivité votre repas Eh bien non Vous n'êtes qu'une marionnette que l'on manipule suivant nos stocks. Lorsque nous devons écouler, par exemple, nos plats de poulet qui sont presque périmés, voici ce que nous vous disons. Bonjour Nous avons deux repas au choix pour notre vol aujourd'hui. Notre euh, premier choix est une poitrine de poulet grillée à la perfection, accompagnée de légumes soigneusement cuits à la vapeur et d'une sauce très délicatement assaisonnée dont le fumet me rappelle celui que faisait ma grand-mère quand j'étais petite. L'autre choix, c'est du poisson avec beaucoup d'arêtes. Oh. Je parie que vous prendrez le poulet, surtout si vous êtes africain. Autre astuce que nous utilisons sur les vols de nuit pour alléger notre travail et vous faire un peu chier. Nous attendons suffisamment longtemps avant de vous servir les repas afin qu'un maximum d'entre vous s'endorment. En ce qui concerne l'alcool, il est gratuit à bord ce qui peut vous inciter à boire beaucoup plus que de raison. Sachez que après un certain nombre de verres, ce que vous croirez être un rhum coca ne sera probablement que du coca. Et eh oui Pour éviter de vous supporter bourré, nous avons une technique. Nous humidifions le rebord du verre avec du rhum pour vous donner le petit goût alcoolisé. Je vous l'ai dit, on ne vous aime pas. aux portes, armement du toboggan, vérification de la porte opposée. Bon, bah, je dois aller bosser. Profitez-en pour redresser votre siège et vos tablettes. Nous allons nous envoyer en l'air incessamment sous peu. Merci.